Let's do this. Mamma mia! Ah! <laughs> ha <laughs> <laughs> palla! mm Ecco, sono lavato, la vedo! Yeah! vedo. Ma pippano tutto armato, tutto. E eh, ma sono tutto armato, ma ho messo tutto da pacca da mato. Oh. Hello?やっとまたのロボットのリラパウド。Wah, ya, pada ulur kayak suara patah nih, Thunder! oke, oke.